Silmät kiinni, mutta ei sinne päin. Videota ja Miika Honkaselta. Moro! Tänään päästään tutustua siihen, että miten päästään askeleen päähän taas siitä huipusta, mihin mä pyrin. Eli kun pyrkii huipulle, niin pitää löytää ne oikeanlaiset harjoittelupaikat, jossa pystyy sujuvasti näkyvämmäisenä harjoittelemaan. Tänään me ollaan täällä Pajulahden urheiluopiston salilla, joka on melko hyvä esimerkki siitä, että minkälaiselle salille mä itse tykkään treenaa. Ja niitä on nel- neljä asiaa, mihin mä kiinnitän huomioon. Ensinnäkin tila. Eli melko pieni, ei liian avara. Semmonen, missä on selkeät väylät jota ihmiset kulkee. Ja sen takia selkeät väylät, jotta ei tarvitse väistellä ihmisiä eri suunnista. Eli jos harjoittelen jossain levytangolla esimerkiksi, niin tiedän, että ihmiset kulkevat tiettyjä reittejä, joten ei tarvitse varoa siinä. Ja toisena kontrastit. Täällä on hyvät kontrastit, koska lattia on musta ja laitteet valkoista. Näin ne erottaa vaikeasti heikkonäköisenäkin, joka minä olen. Kolmantena on hyvä olla selkeät harjoittelupaikat. Täällä Pajolahden urheiluopistolla on muun muassa erikseen painonnostolava, jossa voi tehdä nopeusvoimaharjoitteita, jotka ovat hyvin olennaisia maalipalloharjoittelussa. Kun on lava, joka eristää painonnostoalueen muusta kuntosalin alueesta, ei tule vaaratilanteita, kun tehdään esimerkiksi tempausta tai työtä liikkeitä, jossa levytankö heiluu ylös alas. Ja neljäntenä kiinnitän huomiota paljon tilojen siisteyteen ja järjestykseen. Tosi tärkeää, että käsipainot ja levypainot on niille merkityllä paikalla. Tällöin mun ei tarvitse etsiä niitä kesken sarjoja. Tämä sujuvoittaa tosi paljon treenin kulkua. Mutta mikäli siistettä ei ole, olen ratkaissut sen sillä, että kerään painot ennen harjoitusten alkua. Tämä helpottaa yleisesti. Näitä neljää asiaa tarkastelemaan mä oon löytänyt itselleen salin, jossa mä pystyn treenaamaan kunnolla sujuvasti Gott, ich hole